हेलो दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि हम पेन पेंसिल की मदद से कोई भी पेपर में ड्राइंग बनाते आ रहे लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम ऑन स्क्रीन ड्राइंग करते हैं तो यार काफ़ी मज़ा आने वाला है तो वीडियो को एंड तक देखो और म्यूज़िक के साथ ड्राइंग का मज़ा लो चलो शुरू करते हैं